Здравствуйте, меня зовут Масленникова Яна Владимировна, я врач-стоматолог клиники Сатори. В данном видео мы покажем этапы лечения кариеса зубов. Это видео будет полезно как для студентов, так и для пациентов. Кариес – это инфекционный процесс, который приводит к разрушению твердых тканей зуба под действием кислот кариесогенных микроорганизмов. Основная причина возникновения кариеса – это неудовлетворительная гигиена полости рта. Помимо этого существуют также предрасполагающие факторы, которые снижают устойчивость эмали к воздействию кислот. К ним относятся использование некачественных средств индивидуальной гигиены полости рта, например, зубной пасты без фтора либо слишком мягкой зубной щетки. А, нехватка в организме некоторых микроэлементов и витаминов, таких как фтор, фосфор, кальций, витамин D. И некоторые эндокринные заболевания. Основные симптомы кариеса – это появление на поверхности эмали белых либо темно-шероховатых пятен, которые впоследствии преобразуются в криозную полость. И следующий симптом – это кратковременная боль при потреблении сладкого и холодного. Но нередко кариес протекает без симптома и пациент не подозревает, что у него развивается во рту такой патологический процесс – Поэтому мы настоятельно рекомендуем посещать стоматолога один раз в полгода для профилактического осмотра, чтобы вовремя обнаружить проблему и решить ее. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди вас ждет еще очень много интересных видео про стоматологию. До свидания.